меня есть. И у нас новая пустота. Нам нужен один участник из зрителей. А уже все стоят вот второй парень в рубашке. Нет, мое, конечно, живой парень второй. Вот. Так, вот, уже